Matthias B. wondering. Gusto ko lang naman maramdaman ang lambing mo Di kayang tapatan ng sino man ang yakap mo Kaya halika at sa'kin tumabi Huwag kang lalayo please, huwag din naalis Dito ka na lang magpalipas ng gabi I will be your peace kahit sandali Huwag mo munang titignan ang iyong orasan Pwede bang attention mo sa akin ilaan Kahit ang mga gawain ay kaligtaan Kahit sandali lang sana ay mapagbigyan Babe, I'm gonna cruise around the city, you can join me Night ride, night lights, be a little crazy Pwede rin magtubat, so kaya naman umefti I'm your plus one tonight We don't have to keep it slow ko lang naman maramdaman Ang lambing mo Di kayang tapatan ng sino man Ang yakap mo, ang yakap mo balikan at akin tumabi Huwag kang lalayo, please, huwag din naalis Dito ka na lang magpalipas ng gabi I will be your peace kahit sandali Pwede pa deliver sa handa ng mesa Para dito lang sabay kung tinatamad ka We can watch Vincenzo or any K-drama Marathon ng MCU pwede ikaw bahala Kahit san basta kasama kita yun lang ang mahalaga Makapiling ka yung kayakap ka lang katumbas to na saya Lumulutang sa alapaap Natupad aking pangarap Nakakita ng anghel sabay pag-ibig lumaga Gusto ko lang naman maramdaman ang lambing mo Di kayang tapatan ng sino man ang yakap mo Kaya halika ka na't sa'kin tumabi Huwag kang lalayo, please, huwag din naalis Dito ka na lang magpalipas ng gabi I will be your peace kahit sandali Y'all already know, Midas Records.